ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ಸಿಂಧು ತುಳುಕೂಟ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುಕೂಟ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೋದು ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾರ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗ ಕನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವೇರು ಮೇ ಇರೋ ಮಗ ಯಾರ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಈ ಮೂವಿನ ತೆಗೆದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ನನೋರ ಪನ್ಪೆ ದ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ the name of the movie is You're right. When? On May May 28th. What time? 3 p.m. Where? At York Cinema. You're right.